Добрый день, уважаемые друзья, и сегодня у нас на разборе рывок с медленной тягой с ямы. Советую обязательно посмотреть видео, рекомендованные в правом верхнем углу, а также в конце ролика. Данное упражнение предназначено для формирования правильного съема ногами за счет ямы, а также запаса скорости в подрыве, за счет медленной тяги. На старте опустите таз и прижмите штангу близко к голени. Тягу старайтесь выполнять медленно, держа правильные углы. Тяга от помоста до начала подрыва должна занимать примерно 6 секунд. Затем старайтесь правильно подорвать штангу, не заваливаясь назад, и жестко принять ее в седе. Данный вид рывка очень тяжелый физически. В связи с этим рекомендую новичкам выполнять его с весами до 70% до двух повторений в подходе. Благодарю вас за просмотр, друзья. И как всегда жду вашей активности, если что-то было непонятно. Пишите в комментариях, а также задавайте любые вопросы. Всем спасибо и удачи!